E fala galera, mais Carlos está com um episódio 5 de vídeo, só que agora foi um áudio, né? Claro. Eu não vou desistir dessa vez, eu todas as né? É. E vamos lá, eu salvei lá direto, tá? Vamos lá. Vamos lá, né? Arrebentar esse bicho. Clicar aqui. Tô, tô brincando, brincadeira. Ok. Nosso objetivo hoje é tentar passar da fase do mundo completo. On years later. Eu sempre falo isso. É, se você não perceberam, eu tô falando novo. Você não é um bom normal. Que antes, né? Porque eu não tinha. Porque, né? Eu gravava parecendo um animal um um animal, não, uma pessoa que não sabe gravar. Cadê o sol? Eu te avisei, eu te avisei. Eu tenho medo do monstro. Pode jogar a luz. Ok. Que? Hã? Já passou horas de você dormir. Cadê? Quê? Eita, pego! Hum. Desconfiaremos do tá maluco! Maluco! Maluco! Gente, vou fazer um filme teu jogando muito preso, tá? Não mais é problema. Hum, E se você volta em pé? It's past O que? Nossa, da hora de dormir, já sei. não se mexe comigo. Gente, obrigado pelos 500 inscritos. Vou até 600, 600 inscritos. Ué. Quer? Quer embora? Não. Uh, Mexe. Antes de abrir a porta, gente, deixa bastante like se inscreve no canal e, e deixa... E, é, e comenta se vocês querem mais episódios da série Secret Beat. Vamos lá. Rule breaker, rule breaker. banned from the Security alert! Gregory, jump in. We need to get out of here now. They no, found you. Go upstairs. And do not worry. They cannot find you while we are together. Ih! Suco? Já viu? Ninguém fala. Aí vem aquele cara de, pá, de lua falando que crianças teimosas devia ser encontrado. O cara que matar sangue fio, meu. Tá doido, tá doido. You're almost out of time. Yeah. We need to get oh to a recharge station immediately. Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens, the lights go out. And when that happens, the daycare attendant is free to roam the building. It will find you. That is a fountain. A fountain is a decorative reservoir used for discharging water. Not the fountain. You didn't see the dancing rabbit lady right in front of us? No, I did not. There is no rabbit at the Mega Pizzaplex. Not anymore. This is crazy. It's like the whole place is trying to get me. I am not. Why? I do not know. Hmm. I want to help you. Maybe they want to help you too. I that's, doubt it. Amazing. For some reason, you're different. Yeah. Good news. The front doors will open in five hours. Good news? Five hours? I'm not gonna last five minutes! Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast watch. As long as I have power, and I am able yeah. to reach you. Vou meter. Security alert! Security alert! Huh? Yeah. okay da minha cabeça. Já já ser tranquilamente. light. Bad, you defection. Bye. No se the cabrero. 5 Bem pouquinho crédito. Tô, tá achando que eu vai pegar aqui. Vem aqui. guarda. Oi. Morri. Ai. Ó, tirando. Aí já tentou tá arrebentado. Tá bem, né? Ele tá gasto. arrastava meu jogo e o meio do vídeo. Hum, jogo é muito bom, porque até trava meu jogo. Meu PC. E? We should get moving. You can access the main atrium with your new security badge. achou, faz aqui. Tu não deve travar por causa da tá aqui, né? A Vani. Gente, descoberta incrível. a Vani não é a Vanessa aqui do jogo. Que é isso, rapaz? Sai daqui. É I have identified two possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There's also a fire escape no. in the third floor prize Vou puxar o e esconder vai Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. tá com Fred, né? É né, Fred. Fredão? Hum. Eita! Hi, please take this map. What? Take a map. Uhum. E? Thank you. Please enjoy. Agora, eu falo... Agora o Fredão vai sumir. Gente, vou colocar uma nova fase aqui. E tá já começava antes, não. Gente, eu vou ter, eu vou ter que terminar o vídeo porque tá tão longo. Cadê o ponto salvamento? Good news. It looks like the door to El Chips is open. cadê você? Ah, tá, tá ali, tá ali. Gente, são 20 minutos, né? 21 minutos que vídeo. Aqui. Vamos lá. Epa! E, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. E espero que gostaram da aventura do é Fred. Passa uma fase e deixa pra sua Tchau! fui!